Jeszcze jeden widok na ulicę Daszyńskiego w Dzierżoniowie. Śliczne poniemieckie domki. To chyba Biedronka. A tutaj miejscowe wiktuały. Także widać, że jesteśmy w kraju kwitnącej wiśni.